call the guy a witch. I've told everybody out there, since this channel's been growing, a lot of Satanists, witches are followers of the channel. Hey. That is because the Satanists out there know that I am exposing the I truth, said, hey. that I am exposing them that they exist, and they are worried and they are scared to death Eu tenho vergonha de vocês, nascidos e criados para pavonear CDs. Para o povo que anda em trance, estão a premiar MCs que nem sequer têm controle sobre os próprios RAPs. É negócio Negócia 3 quando encontras os teus lados. Esse peso nos teus ombros são só demónios montados. De nada valem os talismãs incrustados. Se o que escreves não és tu, tudo mostra que são falhados. Fala baratos, <laughs> eu conheço uns poucos desses que nem sequer têm fé neles e andam a pausar terços. Os flows são emprestados, estão importados com adereço, eles têm aguentam pouco tempo que o vão comendo nos tempos. Oh. Don't mind me, é Midnight Stone. É um mundo a preto e branco aqui na Twilight Zone. Ou tu és ou não és. Sem dogs, one bone. Previsão chuva de pés. Ou sem dogs, one bomb. Boom. Não queiram te chamar acesa, a roubar o trabalho à senhora da limpeza. Porque eu passo o meu pano e limpo a mesa A roubar o trabalho à senhora da limpeza Funil na mão direita, lexívia na mão esquerda A roubar o trabalho à senhora da limpeza porque eu não vim para alimentar a tristeza Prefiro o modo hacker e acabo com a tua empresa Boys don't wanna mess with this Nah, nah Sai do Matrix ou faço play no hentai Virtual e sem virtudes é como um parasita cai E se o meu vírus sai, vacinas nem na vorta Nem por mim toma cagar, podias e chamar o Norton I ain't afraid of knowledge, knowledge knows me Não é o que tu fazes no mic, é o que o mic faz por ti oh, oh. Eu nunca precisei de me exibir como MC Só falo quando perguntam, trabalho fala por mim Checa, eu sei que eles gostam e só puros pronunciam um nome em que não tocam Porque importa ter magia Andam e os pais com 9 milas na barriga mas se calhar ainda é preciso uma certa pedagogia. Quanto às redes sociais, eu sei que tu és único. Vou juntar-me com a malta para dar darmos um banho público. Se as verdades soubessem, não tinhas metade do público. De 0 a 10, avalia o meu conteúdo. Vá. Não me queiram de chama acesa, a roubar o trabalho à senhora da limpeza que eu passo o meu pano e limpo a mesa A roubar o trabalho à senhora da limpeza Funil na mão direita, lexívia na mão esquerda A roubar o trabalho à senhora da limpeza Porque eu não vim para alimentar tristeza Prefiro o modo pirata e a capa a tua certeza Oh, oh, oh, oh. Boy still can't mess with this passas calma Tô a torrar castanhas, é o outono da alma Tô a forrar a palma da mão com uma falsa sensação de cumprimento No puxance da chapada E descreve nessa dica, trago os puros para a balada Gente que acorda cedo e se deita sem fazer nada daquilo que ama Mesmo sem vida facilitada, puderam estar comigo a escrever mais uma carta Bless you, bem-vindos ao Black Book So this guy's all afraid, and all he's warning his other witches that remain in secrecy, remain in privacy, don't go out and let people see you. He's afraid. Oh, the, he thinks that oh they're gonna get thrown in jail or something like that. That shows you how delusional he is about our government, and about who controls the world. Maybe he should look into it and realize that he's actually on the side of the people controlling everything. It's the Christians who are the ones who are being oppressed now. Everything's switched, okay, pal? The witches and the Satanists got control of this whole entire operation, and you're not getting thrown in jail for being a witch. But you'll get thrown in jail and a cop will come to your door if you read Bible verses. So be careful, okay?